It's brand new day namhlanje senza episode 10 uh eh, sidila no J yabo wona simcreator as logo today uh iyona le oyibonayo la if udinga ama files uzowathola ku website yethu ethi www.vatinvec.com or www experocamine.co.za ifull video uzoyithola ku YouTube Vatinvec ya yeah. ube njalo follow i movement danko